Wag. No, no, no, no. Gago! no, no, no, no. Gago! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. no, no, no, no. <laughs> No, no, no, no. Gago! Wag. Wag. Wag. Wag. Wag. <laughs> no, no, no, no. <laughs> Mm? Mm? No, no, no, no. <laughs> mm?

no, no, no, no. <laughs> no, no, no, no, no, no, no. <laughs> no, no, no, no. Gago!